راه ره زدن با برازیل طبق خواهش بعضی از دوستا که همیشه وقت در تیک تاک و در یوتیوب از ما پرسان کردن در باره ویزه مکسیکو و برازیل یکی چطور با برازیل برسیم در این ویدیو قرار است که ما برای ویزه برازیل گرفتن ویزه برازیل و مکسیکو انشالله که معلومات ترتیب کنیم تا آخر ویدیو ما را همراه باشید انشاءالله که ویدیوی خیلی مفید است خب در اول دوسته عزیز ما ازتان خواهش میکنم که این channel یوتیوب ما خیلی از دوستا در حساب صحبت با ما و بعض درخواست CV و چیزا همیشه وقت در قسمت کامنتات و در live میخواین که من نمبر خود بمانم چون دیشب ما اومده بعضی از دوستان من نمبرم در قسمت story TikTok ماندم ویدیو وایلشن گرفت و اکانتم هم warning خب ما در اینجا یک راه آماده کردیم که یکی صحبت مستقیم با من و دومش هم برای درخواست CV و Europass. این دو بطن وجود داره که از قسمت شما میتونین بالای صحبت مستقیم با ما مستقیم با ما صحبت کنین و برای سیوی و ایروپاس از این قسمت شما میتونید که به ما در صحبت شوید و همچنان ویدیوهایی که ما در قسمت ویزای کشورهای اروپا و همچنان ویزای مفید دیگه که ما اینجا دست ساختیم ما پیشنهاد میگم که تا آخر بیننده باشین بعد میریم در قسمت اول بالای ویزای مکسیکو که خیلی از دوستا خواهش کردن ویزا میکسیکو قسم کے بعضی از میں فامہ آن لائن خانہ پوری نمیشه یہ مستقیم سری ایم بی سی مرا سر سفارت قسم کی صفحه رسمی میکسیکو مثلا یو تریول دستینیشن مکسیکو ٹائپ آف ویزا مثلا ٹورسٹ ویزا انتخاب میکنیم your citizenship اینجا یہ افغانستان میگیریم و live United Arab درست است ما اینجا حالا برای ما یک تورست ویزا required خب important چیز انترتون بزنس پروسس required مکسیکو تورست کار خب مهم اینجا که است اینجا هم نوشته کرده بعضی از قانون و مشخصات یا باید با ام بی سی مکسیکو که در چی است از اونجا مگه باید شما چی کنین فرم با دست بیارین و درخواست ویزا کنین که اینجا بر ما آدرسش میه که اکی ای آدرس است ابودبی و یم نمبر تماس و یم فاکس email address و یم ویب سایت اینم یک آدرس در ابودبی دار اگر اینجا ما در قسمت apply کلیک کنیم بازم ما را سر ایم بی سی میں برا بادم سر لنک ایم بی سی میں برا کہ باید دا ایم بی سی مراجع کنیم او ویزای که روی حال داره ایم کانشست ممشه وقت معلومات شو درست کن خب حالا دا قسمت ویزای برازیل میریم search bar گوگل خود رفته مثلا نوشته میکنیم Brazil visa from Dubai ولی کلیک میکنیم اینجا چندین سایت ها باز میشه قسمی که میبینید دوستای عزیز خب در اینجا کلام سایت که مربوط ویزه برازیل میشه ای ایس ویزه ایچ کیو دات ای ای برازیل برازیل ویزه ریزیتنس آف یونیتید عرب امارات بلیزی کلک میکنیم خب ما وارد page رسمی کشور برازیل میشیم حالا اینجا که چه چیزا requirement است چه چیزا میخواه بر ما کلان توضیحات میده خب your travel دستینیشن Brazil. مثلا میخوایم tourist visa درست است ما سیتیزن ما افغانستان living دوبی درست است و بازم اگر کدام معلومات میخواستین اینجا contact number هم هست همچنان در پایین سایت email address شما است که شما پیش از اینکه ویزا فرم ویزا apply کنید از طریق شما میتونید که معلومات حاصل کنید خب اینجا برای ما گفته که Brazil visa for Afghanistan passport holder لیوینگ یونایتد عرب امارات having get a visa Brazil take all fun out of traveling we are here to get back just apply online below and uh, let us to do to do the rest خب از این قسمت گفته شما میتونید که دارندگان پاسپورت افغانستان آنلاین اپلای کنن ما آنلاین اپلای میزنیم وارد صفحه میشه که اینجا باید برای خود اکاونت بسازیم و اینجا برازیل توریست ویزا فیس for citizen of Afghanistan says که تایپ های ویزاس مثلا multiple entry up to 3 month و پروسسینگ تایمش کی است مثلا از 7 تا 10 بیزنس دی سرویس فیس کی است 350 درهم خوب دقت کنین دوستو که خیلی آمده تو دروغ میگی این واقعیت نیست پلاس وات و توتال کاستشم میشه 367 اشاره 50 درهم که میتونی از طریق ویزا کارت دبیت کارت ماستر کارت پرداخت کنی و از این طریق گت ستارت میزنی fees پرداخت میکنی فرم خانه پوری میکنی خب حالا اگر میخوای که فیل فیل اوت برازیل تورست ویزا اپلیکیشن فرم از اینجا گت ستارت میزنی قسمت که ما گفتم اول در اینجا ما get start میزنیم که فرم بیا اول در اینجا ما سه چیز داریم یکی اپلیکشن فرم که اینجا باید خود ثبت نام کنیم و نام ما چیزهای خود بزنیم بعد از shipping و در step سوم پیمنٹس درست دوستہ دشمو میں دیکھیں کہ اسٹیپ ون اپلیکیشن فارم تو ایک قسمت کل چیز آسان ہے ضرورت بینی مولن نیوز نہ دروں کہ خانہ پوری کنو مثلا یہ جا email address بعد ازو فرس نیم لیس نیم میڈل نیم ہمیں قسمی کی جنسیت تو مرد رسی ہو زن همین قسم ستیزنشیپ افغانستان residence امارات و تاریخ تولد جای تولد از کدام کشور هستی هم آدرس در کدام کشور هست یعنی آدرس فیلیت مثلا میپرتی امارات هم آدرس اینجا میپرتی همین قسم اسم شهر سرک و بعد از او employment status که وظیفه چی است پاسپورت انفورمیشن اکسپایر دیت و چیزای پاسپورت تا بعد سیف اند کنتینیو سیف اند کنتینیو کې کدي دا سټیپ دوم مری کیوجا برتو آترا سلوکشن چیزای تکی گرفته بوک اپاینتمنت میشه که میره پاسپورت چیزا رو میده و استیپی سیوم fees پرداخت میکنی fees پرداخت کردی مو قسمی که اونجا گفته بود که از هفت تا ده بزنس ده ویزه تو آمده میشه و تو میتونی که تکیت کنی مستقیم بری برازیل این ویدیو ما امروز مربوط سفر با برازیل بود و در قسمت مکسیکو همچنان ما معلومات خود دادم که مکسیکو باید book appointment کنی برای embassy و برازیل تو میتونی که آنلاین فرم خانه پوری کنی و fees ش پرداخت کنی و بعد بری برازیل